delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo! contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente? Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiere, compatte